こたゆです皆さんこんばんは今日はねちょっと <laughs> 普通のえっと動画と違ってもうリアルの話をしたいと思いますお化けをなんか見てしまったんだ <laughs> 見てしまったそうなんかそういう最近はね引っ越ししてからなんか変な存在が なんか感じるんですねでももともとは感じる人らしいんですよ私のママそのおあママはもともとそういうセンシティブな人だからこっちもちょっと感じるんだけどまあ別にあんまり気にしてないそんなになんか気にしてないでも日本の例えばそのホーラーの動画とかうん英語見たら10音例えばちょちょ超ビビった超ビビったいややばい なんか小さい人なんか見た時に超超超超超ビビったやっぱりそのアメリカのえーと、映画と日本の映画はもう全然違う例えば同じもの見てもアメリカのバージョンがすげえ笑っちゃうめちゃめちゃ笑っちゃう面白くないなって思うんだけど日本のお化けは何でわからないけど超怖いやなって思ってで最近がななんだろうやなって <laughs> なんだろうなって最近が自分の に感じてしてしまいますが、別に自動、なんか自己物件とかわけではない。まあ一番最初はでも探してた。ああ、安いからもうでもいいかと思って、もうなんか全然いいと思ってたんだけど、でも意外となんかなくてめっちゃいいところなのに、一回なんかもうスレが感じた時が、なんだろう、なんかネイルの前にちょっと ここここわってたんこ怖い怖い感じてたんですねちょっと怖いでもずっとそういう暗いところが怖い絵だからまあもしかしたら正しい絵だから当然じゃないかなって思ってたんだけどでも他のの家ってまあ今までの引っ越ししたのかもうもう何回会ってたんだけど他のアパートとちょっと違うかなって今回と思っただからたまにすごくなんか ポイントを見てなんで私はずっとそのポイント見てるの何もないのにって思ってうん匂って <laughs> なんか無視して匂おうって思ってただ一番最初はもしかしてゆるがあったって分かってた時にもうシャワーを浴びながらつくんってされたんだでこのつくんとは結構例えば「あ」じゃなくて結構もうか神そのここのもうこの辺で 完全にこんな感じで指をなんか優美な感じで触ってた感じしてこうだっただからえでもなんかすげえ一番ちょっとビビったの時ははっ <laughs> でなんかそのその時がよく思い出したらなんかそうしたら「ふざけんなよ!」って言ってた気がる一人でなんかなんか揺れと戦うのがみたいな感じだったでその後が分かってたのは か夢じゃないのかちょっとわからない感じであのー、世の中でもう寝てたのところに起きてしまいましてなんで起きたのか覚えてないけどはっきりでもう目の前に何が見たんだだからその時がもうそのしし白い白すげえ人間っぽいものが見てたからなななんかちょっとなんか 2, 2秒ぐらいかかってたんですね12 <laughs> なないでこうこうしたらなんかもう消えたみたいえっアうんちょっとやだもうだからいつもライトとか作れるめっちゃちっちゃくにしでなんか結構ちょっと笑いな感じで本当もうふざけないよぶくろすよ今って思ってライトをとりあえず開けて私は怖くないよって言ってるなのに実はちょちょっと怖かったなって思ってたんだけどやっぱ で一番最後の最後がお母さん来てたんですねあの日本でちょっと会いに来てくれてでその時がシャワー浴びたん浴びたってなんですねでシャワーのとこにところに目の前は鏡があるんだけどその時が私はメイクとかちょっとメイクルーティンそのモーニングルーティンをやっててその時が完全に 例えば別に数とかないからそういうタオルそのそこに合ってたのタオルがこんな感じしてたなんで上から下なの例えば落ちる落ちるなら下だろ上何もないのにって思ってでそのその時ははっきりでなんかこうこうしてるのこう女の子見てたんですね で、一番最初がお母さんだと思ってたんだよ。でも、なんか、こうしたら完全にタオルがパッてな感じだったから、お母さんって、 <laughs> なんかその時は初めて、お母さんって。で、彼女はシャワー終わった後に、お母さんちょっと変な質問があるんだけど、何って。なんか、テストとかで、なんか彼女は感じるんだね、いろいろ。自然で。だから彼女は答えなくても感じる。 ほんとそうか、そうじゃないか。で、たまに超怖い。超、超、超怖い。当たってるのはやばい。ちょっと普通の火山じゃねえなって思って、ちょっと家族編。 <laughs> とりあえず、なんかその時が、ここにお化けがいるのって。で、手は感じているってなって。 <laughs> やー <laughs> なんかああいろんなことを分かってしまったっていうかお母さんが私は寝てる時に必ず彼女を探してるんですねなんかダブルベッドが持って彼女一緒に寝てるんだけどな必ず彼女を触っちゃうねあママママいるのってだからなんか寝ててもちょっとストレスが感じる気がしてるって言われてでもうその時が えどんな何が見たのって聞かれた時になんでわからないけどすごくはっきりのイメージしてたのが30歳以上の女の子黒髪長い結構遅いってすげえイメージが持ってるでたまたまそれがちょっとビビってでその時がファイアアラームなねファイアアラームが あの始まったねタタタタタタタああ何があちょちょっと下に行った方がいいかなって思ってでちょうどその時その時やっぱりちょっとタイミングがねおかしかったなんかエレベーターが開けてからちょうど上からのな女の子がいたんですねでたまたまその女の子が背が高くて黒髪で遅いで ざ見た瞬間にすげえなんかやべって思って彼女はもしかしてかわいそうたまたまたま上に住んでた子なんですけどタイミングはおかしくねって言ってうんおかしいやなっておかしいだってさおじいさんとかおばあちゃん子供も何人もいるんですよねそのマンションがなんでたまたその女の子してるだけでやべえ怖かったやちょっとでその時がやっぱりどうすればいいのかいろいろ調べて いうお化けはね例えば本がたくさん本があるとあのそういうなんかか感じるっていうか読みたくなっちゃうらしいんですよねお化けがだからとりあえずそのたくさん漫画とか本がちょっと隠してでできればあんまりそのまま開け開け開けっぱなしダメだからそういう全部閉まっててでとりあえず家に掃除するんですよね やっぱりそういう汚いところの方がもしかして巻きやすいかもしれないって思ってでバックの音楽を流れたんですよ3日間で3日間ずっとバックのソングラックしてたんですよそういうクラシック音楽が嫌なのや嫌らしいんですよねほんとそう合ってるかどうかはわからないけど結構いろんな本当ではっきりもう全部家からもう全部すげえ綺麗にして で何日も後はやっとなんか何も感じてなかったんですよねでもしかしもうあ自分の道が見つけたかもしれないそのわー行っちゃったよかったって思ってでもとりあえずその経験がちょっとトラウマっていうかちょっとショックになってたから、ね、初めて日本のお化けがあ出会ってしまいました <laughs> 何の出会うのによちょっと嫌なのって <laughs> 本当そうだったからなんかいろんな人と なんか日本人と話すとそういうあの事故物件とかそういうお化けがすごく弱いですねそれで今何もないけど <laughs> それのせいでもう一回引っ越ししようと思ってもうちょっともうちょっとダメだよだだダメ <laughs> ダメだよでそういうことで皆さんはお化けがいる時にどうなんか何してるとかどうすればいいとかある 手をかまなくるかなって会いに来てくれるかなってそれはわかんないからやべえ <laughs> やべえですぜひまああとはもうそのポジティブのインフルエンスを考えて絶対消えるんじゃないかなって思ってたんですね確かにその時はねお母さんとすげえめちゃめちゃ喧嘩したからもしかしてそれもねやっぱり嫌な空間で嫌なことがあの集まる 場所なのでもうそれは全部きれいにしてお母さんにももう喧嘩やめようみたいな感じにして大丈夫になったらしいですあとイタリアと日本のお化けが違うのって聞かれた時にとりあえずきっと日本人だっただよねその幽霊なんか黒髪で長くて遅くて絶対なんか違う感じるイタリアの方がちょっとエッソシストものが 多い気がするそういう教会とすごく関係あるものが多いだから別に人間ではないかもしれないですねその人間じゃなくてちょっとわからない生き物が多い気がするですね まあできれば二度とは会いたくないよねって <laughs> 思うイタリアと日本もどっちももう会いたくないって <laughs> 思いますぜひ皆さんの経験もちょっと話してくださいまたよろしくお願いしますこの話がねあんまりもうビビってビビるされないようにしたかったなんですけど大丈夫です どっちかというと俺は強いからお化けがそんなに嫌なんじゃないです <laughs> はいまたよろしくお願いしますいいねをしてコメントしてチャンネルを登録してくださいまたねチャオ